Domingo Vaca, desde, desde, mi punto de vista, eh, fue este, uno de esos mm, héroes ignotos, digamos, que tiene eh, un país o un territorio, eh, una de esas personas extraordinarias y tan sencillas y tan simples, digamos, que se pierden, ¿no es cierto?, en, un mundo que, que no sabe mirar. Domingo Vaca desde el punto de vista personal fue un, hermano, un gran amigo para mí, un, compañero de muchas cosas, un maestro también. Porque mm, yo lo que estoy pensando es así. Siempre, mm, siempre no es lo mismo. <laughs> Digo así porque Veo todo el mundo, son iguales. Una persona, que sea un blanco o negro, lo mismo. <laughs> Ese me gusta mucho. Eso es lo que estoy pensando todas las veces. Y tienen que unirse para encontrar su camino verdadero. Y sin ese no, no va a encontrar de ninguna de ninguna forma o de ningún camino Eso es bueno para él. Creí que era corta la lucha, como no, nunca participé en luchas o manifiestos y ahora no puedo salir. Ya me metí y y veo que es muy larga. Tal vez no, no va a ser para mí la, tierra, la justicia, pero voy a tratar. Pero siempre con la ayuda de otros hermanos de, colores, diferentes colores, como ustedes de Córdoba, de toda Argentina. Pero agradezco que ustedes se, hagan parte de nuestra lucha y como huichimas en nuestro territorio que, valoran y respetan los derechos de la nación originaria Wichi y agradezco eso. Estoy Muy contento en este lindo día, nos acompaña bastante el día. Estoy muy contento de poder estar juntamente con mis hermanos en este cuarto congreso que no es fácil, para nosotros no es fácil. Nosotros estamos dando la vida. Comisión Genocidio Ticap y Cana Pantoja, Icana Carlitos, y Alberto, están todos nosotros de la Comisión Genocidio estamos poniendo la vida como aquel hermano que ha puesto su vida, el hermano Domingo Vaca. Están llegando nuestros hermanos caciques de diferentes comunidades. Le damos un fuerte aplauso, los recibimos con ánimo, con fuerza. Así que bienvenido hermanos a nuestra comunidad. Unión, Yamlek Shatashnayah Ihin. Fuerza, Yamlek Compromiso, Yamlek Nachot Ejemplo, Yamlek Shapunhuas Itinamejen nechanyak, Wet yamlek Pista te Choya Amor, Yamlek Machet demokrasya yanlak wichikan yat telenoyak ihi iwoye mayay telekawichi unlak iwoye libertad yanlak iwoye te nanet la makte nahumin independencia yanlak nale wohoy makte nanet etla justicia yanlak naisokte nawawulcha with a de temps, este sig a pe le punkwast. Verdad, pianlak on a hayaste wu te pesa kawichi, with a oni hayakna, sa isipekte wu te ipe isloke konat. Och efter injaste de samtesna ichatolet, kwejej, isik itinlet otle